大家好，我系九龙华人书院弦乐团团长邱乐斌，我系林庭毅。我咁快有到一年一度嘅周年音乐会，而同往年一样，我哋将会同协音中学弦乐团同台演出，系一个好难得嘅机会。而我哋咧将会为大家带嚟 Albert g r i e n 所写嘅 Hobart Suite，希望大家买飞支持我哋九龙华人书院音乐协会举办嘅周年音乐会 Genesis。 五月八号夜晚七点，约定你哋啦。